A través de este vídeo mostraremos cómo llevar a cabo un registro electrónico, así como conocer los requisitos de su funcionamiento. El registro electrónico es el canal electrónico para relacionarse con la Administración. Permite presentar, con idénticas garantías legales que si se realizara presencialmente, solicitudes, escritos o documentos dirigidos al Ayuntamiento. Está operativo las 24 horas del día durante todos los días del año, exceptuando las interrupciones que sean necesarias por razones técnicas. Su uso es de carácter voluntario para la ciudadanía y obligatorio para las personas jurídicas. es necesario conectarse con un certificado digital. Se recomienda tener preparada la documentación que se va a presentar. El sistema nos pedirá inicialmente cumplimentar una solicitud. Si el trámite requiere una redacción extensa, lo recomendable es tener el escrito preparado en un editor de texto para luego pegarlo en la plantilla. Esta plantilla, una vez la cumplimentemos, no podrá pesar más de un megabyte y se recomienda no escanearla la documentación específica a presentar debe tener formato PDF y el nombre debe contener menos de 64 caracteres. El tamaño máximo de cada documento es de 50 MB. Para completar un registro ya realizado, conviene hacer un nuevo registro referenciando el número de registro anterior. accedemos a la web www.vitoria-gasteiz.org barra registro electrónico. En esta página nos encontramos con tres opciones. Solicitar un registro para iniciar una solicitud desde cero, completar una solicitud existente todavía no firmada o consultar los asientos registrales para revisar entradas y salidas del registro. En este caso, vamos a solicitar un nuevo registro. Seleccionamos la opción y nos identificamos. Seleccionamos el domicilio de contacto en caso de que haya más de uno y le damos a Siguiente. Descargamos la plantilla, la guardamos en nuestro equipo y la cumplimentamos. Cuando esté lista, la incorporamos al sistema. Completamos el campo descripción y le damos a incorporar. De esta forma, el archivo se ha subido al registro. Pulsamos Siguiente. El proceso puede tardar unos segundos. Incorporamos documentación adicional si fuese necesaria, si no, pulsamos Siguiente. Por último, seleccionamos Firmar y Registrar para terminar el proceso. Para ello, tenemos que identificarnos y aceptar las condiciones. la solicitud se ha firmado y presentado correctamente. Le damos a finalizar. Ya estaría. Al finalizar el proceso podemos descargarnos un justificante del mismo. Esperamos que este vídeo haya servido de ayuda. Ahora queda poner en práctica lo aprendido. ¡Adelante!